Аа! Гой. Йоо, юу айцхан үзэгчтэй. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ Minecraft-та иргэн ирсэн байна. Тэгэхээр ямар урт хугацааны дараа эргэж ирвэ? Би Minecraft тоглоагүй маш удсан байна. Тэгээд бичлэг хийхээс өмнө аа нэг жоохон тоглолоо за тэгээ юу ч гэсэн <laughs> энэ тоглоомыг ч гэсэн маш их сонсон байна за тэгээд яг одоо бид нар юунд дээр байна вэ гэх юм бол бидний хамгийн сайн мэдх Technoblade хор тавдраас олж нас болсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний ч гэлтгүй ер нь бусад бас маш олон хүмүүсүүдийн одоо үлгэр дуурайл авдаг байсан те үздэг байсан ютуберуудын нэг яалтчгүй мөн. Тийм тэгээд ерөнхийдөө хор тавдар гэдэг бол маш аимшигтай зүйл байдгийг байдаг гэдгийг бид нэгээд эндээс харж болно. Тэгээд Technoblade өөрөө бичсэн маш залуу хүн байсан. Тэгээд тэгээд тийм ч учраар бүгдээрээ өнөөдөр түүний дурсгал зориулж яг энэ Hypixel-с одоо гаргасан ийм газар бас байна. За тэгээд би ч гэсэн өөрийнхөө скинийг Technoblade болгосон. За тэгээд за тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бүгдээрээ алдарт Skywars-а тоглоулна. Тэгээ бүгдээрээ Technoblade-ийг эргэн дурсаж өөрийнх нь скинээр тоглолцгоё. За ингээ бүгдээрээ хамгийн эхнийхээ тоглолт руу орж ирлээ. Ингээд э, би ихтэй Minecraft тоглоогүй бүр амар утсан. Тийм учраас би үнэхээр яг өмнөх шигээ бол тоглож чадахгүй байх. <laughs> Гэтэ би хичээд тэгээд Үу тэгэл хамгийн гол нь тэгэл хурдан л байх хэрэгтэй байдгийг санагддаг шүү дээ надаа одоо утах нэ. Окей. Тэр гарыг лавалчлаа. Strength. Thank you. Окей. За юу ч гэсэн аллага бол хийгдсээр байна. Окей. Оо. Оо. Оо. Тэгээ ер нь сүүлийн үед чинь хүмүүсүүд чинь бүр э, амар зүгээр л одоо <laughs> зүгээр нэг яриа те зүгээр л нэг э, өөрийнхөө зүгээр болсон явдлаа ярьж явах та Skywars тэр зүгээр хожоол тэгэл Ер нь бол тийм болцсон шүү дээ хүмүүсүүд чинь. Над шиг ингэж бүр амар төвлөрч мөвлөрч тоглохооч болцсон. Ер нь Techno Blade бол үнэхээр тийм хүн байсан. Зүгээр л зүгээр цаанаа зүгээр бичсэн юм а тавьчихсан юм уу одоо яатсан юм байгаа. Гэтэ зүгээр зүг зүгээр явж хагаад. За энэ бол нэлийн дээр үеийн map байна. Санийхаа алчиж байгаа юм уу? За за. Оо. Окей. Okay. Okay. Thanks for the өмд. Okay, нэг эндер перлтэй олчлоо би ч гэсэн. А би Аа, энэ тоглоом дээр ч гэсэндээ та бүхэн хичнээн их Technoplay дискэнтэй хүн байгааг харж байгаа. За голын хуу. За гол руу явлаа шүү. Аа. Миний үс одоо болоо миний. За армор бол nice шүү. Тэр өгчлээ шүү дээ ёо. Амар амар. <laughs> За nice nice армор амар за. Одоо ингээл очиод алчих шүү дээ. Хали. Үцэцгээе. Окей, намайг клиентсэн дуучлаарай залуу минь. Өөр арга байсангүй. <laughs> Тэ ер нь гэтээ заавал нэг тийм те клиент дүүсэнтэй нэг тийм уурлаад байх биш те. Одоо зүгээр Аа, аа, болил та залуу минь. Болил та залуу минь. Come on. Би чамаа мэдэн штэ залуу минь. Яа, би зүгээр тулдмааргүй байна та нартай те. Би зүгээр та нартай зүгээр <laughs> зүгээр техноплейт ямар агуу хүн байсныг л зүгээр хамт ярилцмаар байна те. Окей. Паркур, паркур, паркур, паркур, паркур. Оо. Чи ямар Чи намайг Ender Pearl байхгүй гэж утсан уу? Йе. Унанаас. Сүүлийн Ender Pearl ашиглах уу яах вэ? Одоо зүгээр өөр төснө гэж. чи юу игээд байгаа юм бэ залуу минь? Зүгээр ямар ямар ч арморгүй мөртлөө зүгээр амар явж явах хэрэгтэй байхгүй яг өндөө бол тэ. Гэтэ тэг чадахгүй байна. Окей. Яг яг нэг энэ гар шиг л баймаар байгаа юм л та тэгээд тэгж чадахгүй байна хамгийн гол нь. Аа! Оо, би бүр яг үхэхийн даун дээр тий. Би сэхтээ сая бүр <laughs> үхчлээ гэж утсан шүү дээ яг үндэ. Тэгсэн чинь гүү байна. Тэгээ power 5-тай болчлоо. Маш их баярлаа. Power 5. Boss spam hello. Оо, чимээ кэнийг удаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол клин бол амар их болсон байна. Гэтэ like ер нь э, хүмүүсүүдтэй э, яг клиент дүүлчлээ гэдэг нэг амар өөртөө уурлаад байх. Уу өөртөө биш бусдад уурлаад байх хэрэггүй л дээ. Ер нь бол өөртөө л уурлах. Аа, бай бай. Чи стрингтэй. Би чамтай зуралдмааргүй байна. За за. Окей, чи голд апплтай бол би ч гэсэн байгаа агшин. Адилтай бол адилтай шүү дээ өгшин, тийм үстэй. Аа, вау, чи намайг Мунгач чадлаа, баярлалаа. Баяр хүргэе. Чи үнэхээр мундаг юм байна. Аа, чи голд найпл идсэн үү те? За, за, за. Ирж байгаа мó та. За, nice. Окей. Okay. Both spam. Ямар гэчин клач хийч вэ? Оо. Аа адна. Энэ яг амар л гар юм шиг байна да. Энэ чат матн дээр яхан бичих юм бол бичих гэж байгаа юм болоо. Энэ айгүй амар од од од нод нь айгүй 30 мч хүрсэн ч юм уу. Амар горох юм санагдаад байна. За харъя. За харъя. За энийг энийг яадаг харъя. За 57 одтой хүн байсан байна. За санийх бол өстэй амар гороо. Бэж та дахиад ороод ирчихэж байгаа юм тэр мэдээ од бидний тоглоомд ёо арай арай. За за бүгдээрээ дуусчихжээ. <laughs> Оо, what намайг алдчих юм уу? What? Оо, за ядаж би тэр киллээ авлаа. А <laughs> come on, IPG чи болил доо ёо чи. Чи над зүгээр наа честтэй авах төхөө. Аа сайн байна. Оо, шилжээ нас. Оо. Оо. Оо. Яа, арайчтэй. Оо. Оо. Окей. Хийх хэрэггүй л юм да. Оо. Аа, чам ицсэн юм аа би. Энийг би инх хаад бадатсэн. Сүүлийн гар хаана вэ? Окей. За за ингээд имжлэг үзэн болоо үзэгчтэй таалагдсан бол мэдээж хэрэг лайк ам subscribe дараарай. За тэгээд э, Minecraft бол амар байлаа. Би илүү сайн бэлтгэлээ хийж байгаа тэгээд илүү сайн тоглох болно одоо. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Тэр баяртай.